me Sandre. I just wanna thank you, man. This beat is dope. Hey, since day one. Hey. Wala silang alam sa aming ginagawa Wala sila nung pumroseso kami sa baba Nandyan sila nung meron na kaming napapala Napansin nilang biglang umani ang mga buwang Pagmasta ng mundong tatsulok sa gitna Ng iyong mga mata May bulong ang mundo sa iyo Sabi niya, ika'y kumawala Nandyan ang realidad sa iyong isip Walang mawawala kung susubukan mo sumilip Sa iyong ginagawa walang makakapigil Ipagpatuloy mo lang mamahagi ng pag-ibig Anta! Live the life, my friend, for we will begin Babylon can never stand if I and I is one So I prefer you better get up, get up Learn to elevate, yeah, you should never give up Give love and pass it to your enemy You will see if you really want to be free Then let it freeze for a minute, cool down right now Get down, shout loud, aim high till you can touch the clouds Bless my enemy, bless my enemies Wish they're living free, I'm hoping that they're finna be whatever they wanna be See me like I'm a seed, one day you see me like a tree And if you're feeling me, I wanna see your hands up right now I never wanna see you go down Hear me if you wanna reach out, I'll be there to reach now So won't you come maybe and sing along Hey, raise the loot, give me the loot Put the most in the most high in this world I salute Listen up, ah, as I move up Listen up, all my words in this boom bap ah. bago kong mabago para sa'kin ang lahat Sapagkat yun ang nais ng lahat Naging wais lang kawangis Di man labis ang angaada-angat Sa patapat, bagamat at Nilalabat ay binubuo ng isip Ginagawa naman ay tila panaginip Tinaging sakim-saking paligid Meron man o walang nakatitig Parang dati lang ay walang bilang walang kwenta Kalat sa eksena Tasiksikan pa na parang natirikan ka sa EDSA Buti na lang sana ito sa gera Nabubuhay di dahil sa pera Ngunit di naman ako nawawala ng temang mabenta Sa mga nakikinig na tenga Ang dami nang nag-aabang at bawal na tumenga Sa dami parang piyesta sa baryo sa kanto Ang ingay ng pangalan at kilala na nila ako Pati mga nagdududa nun sa tinaya ko Buti chinaga ko sa sarili ko na nga ako Dumating pa nga sa puntong sagad ako pati pato Kilala mo na ako malamang subok na rin Nais ko lang naman buhay ko ay tuklasin Noon ay mag-isa na nagtatago sa dilim Ngayon ang daming katabi kumikinang parang bituin Ay, dalong! Give me the loot! in this